Ja, hallo, ich bin's, eure Tia, aka Village and Sorcery und wir sind hier bei Life is Strange, Season 3, Part 2. Ähm, die Entscheidung, die ich jetzt beim ersten Part getroffen habe. Ich glaube, ich bin damit schon so relativ zufrieden. Und ähm, <laughs> ja, es, wir haben zumindest jetzt nicht die Kohle mitgenommen. Ähm, das Flattern für ähm, Chloe nicht ganz so gut, weil so hätte sie jetzt dann eben Frank ausbezahlen können. Äh, ich hoffe trotzdem, ähm, ja, dass Chloe nichts passiert. Und äh, wie es immer bei diesen Spielchen so ist, äh, man weiß nie, ist die richtige oder die falsche Entscheidung. Äh, prinzipiell ist immer die falsche Entscheidung, klarerweise im Nachhinein gesehen. Und ähm, wir sind jetzt jetzt hier ähm, vor der Schwimmhalle und äh, ich denke mal, äh, wir, wir drehen ein paar Runden. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Wir schauen einfach mal. Boys or girls? Ähm. Warum nicht mal hier rein? Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Hm, ich habe Boys äh, gewählt, also nicht, weil ich äh, ne, irgendwas sehen wollte oder so. <laughs> ähm, aber ich, ich rechne schon mit irgendwas, was man da vielleicht finden könnte. Ich weiß auch nicht warum. Go Otters. Weil ich meine, ansonsten, äh, warum geben sie einen so diese Wahlmöglichkeiten? So, guck mal, ich kann jetzt hier so nicht mehr rein. Die Wahl ist getroffen. Also gehen wir hier rein. Erinnert einen so ein kleines bisschen an Slenderman, oder? Ich weiß nicht. Geht so in diese Richtung? Ähm. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Es ist dunkel und man ist dann so mit seiner Handycam unterwegs. I guess I should consider this evolution. Hm. Dana, ich weiß, ich bin ein Arschloch, ähm, aber ich kümmere mich trotzdem um dich. In Liebe, Logan. Okay. Alles klar. Was ist denn das? Sex me up. Boys locker room is right. Mal sehen, was da. Graffiti. Hä? Was steht da? Komm. Sometimes. No worries, it's all bad. Keine Sorgen, es ist alles schlecht. Ja, das sind die Positivdenker. Some poor hipster lost their vape. <laughs> oh, was ist das? Ah, oh. Hey, hallo. Mal reingucken. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Ist vielleicht gar nicht verkehrt zu wissen, dass er das da drin hat. So, ist hier noch irgendwas? Nope. Ähm... This must be for training kids. hier ist nichts mehr, aber... Oh, was haben wir hier? Zack is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Hm. Ah, Moment, weiter. Hm. Oh, was hast du denn da drinne? Betty developed that in Jefferson's class. But why? Ja, das wissen wir beide nicht. Okay. Äh, ich denke mal, jetzt haben wir hier alles durchforstet. Na, dann gehen wir mal hier hin. Was ist denn das? Ach, Leute. huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Welcome to 1950. Ja, das dachte ich mir ja auch eben. Das ist ja hier. Was, was steht da? Galen. Warren Galen. I bet you do. Hier ist nix. Okay. Ja. Dana heats a baby daddy. Oh, na. Hm. This one is almost empty. Ich wollte ja... The guys must like their pink goo. Ach, come on. Manchmal ist, manchmal ist es hier wirklich so ein bisschen wonky. So. Max Caulfield, Moral Avenger. Or Self-Righteous Hypocrite. Ja, beides. Ist hier noch irgendwas? Haha. In den Jungs duschen. Wer hat die, wer hat die Seife runterfallen lassen? Ah, aufheben. <laughs> so, jetzt sind wir hier. Fuß, Fuß. Ah, da bist du. Um, mal sehen, was ist hier noch so? Look. I don't think anybody has ever drowned here. I hope. No. Oh. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, guck doch einfach mal rein. Yes, we get it. Otters. Mhm. Mm Don't even think I'm gonna make a move on you. Ich meine, das mag für euch manchmal vielleicht so, so ein bisschen langweilig dann sein, ne? wenn ich jetzt hier so mir alles anschaue. Aber auf der anderen Seite, ähm, bei diesem Spiel, da geht es eben auch darum, dass ihr alles Mögliche euch äh, anguckt. Ne? Und äh, von daher, äh, ihr bekommt manchmal dann eben auch äh, einiges an Informationen, was ihr auch im späteren Verlauf dann äh, nutzen könnt. Von daher gucke ich mir alles an. Neugierig wie Spiel. Bist du aber schnell ausgezogen, Baby? Hm. Na gut. Hey. Gehst du rein? Das frage ich. Time to do or dive, Max. Äh, was mache ich denn jetzt? yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Cowabunga! Whee! <laughs> <laughs> Why look, an otter in my water. Dun dun dun dun dun dun dun dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related, and I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. <sighs> Thanks to you. What if I had? Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me you would have never discovered your power, right? Stimmt. Ja, würde ich schon so sagen. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm hmm. not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. <laughs> You're the bro killer. ja, er ist, er ist nett. Er ist wirklich nett. Warren is nice. <laughs> nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan, but I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Hmm. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I uh, think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Uh-oh. Hide! Oh, oh. Okay, if I go back over there, the guard will definitely bust me. What do we do now? Wir sind jetzt hier in den... Wo ist, wo ist denn, wo ist denn Chloe? Ähm. Komm. Komm, komm, wir hauen ab. Los. Hey, Chloe. Komm. Move, Max. Don't waste your power on getting busted. Make sure you cover the whole bridge. Are you shitting me? Oh, oh. Oh, nein, nicht er. Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power, or just look for a hiding spot, or both. Where are they? Hello? Ich kann nicht schneller gehen. Wo soll ich mich denn hier verstecken? Oh, er sieht, er sieht mich gleich, er sieht mich gleich, er sieht mich gleich, er sieht mich gleich. Hello? Anybody no. there? Nein! Er kommt nicht rein. Er kommt Better rein! Not try any Halloween pranks after today. I'm serious. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. I heard something. Okay. Lass mal gucken. Ah, das ist so wonky. Ich komme nicht weiter. Da. Okay. Warum komme ich denn nicht weiter? Ah, Himmel. Ähm. Hello? No. Nobody here. Äh. Äh. Oh. Super. Sie Es gibt hier keinen Platz, wo ich hingehen könnte. Ich kann nicht Darlings gehen. Hallo? Hier gibt's keinen Platz. Wenn ich jetzt einfach hier bleibe. Oh, ich muss husten. Moment. Hallo? Anybody there? No. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. Nee, mach ich nicht. Da gab's... I heard something over here. Nein. Who's here? I got I got a flashlight and a stick. What? Hey. Fuck. Hey. I heard. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Du hast nichts gehört. Ich glaube, ich kann das so durchhalten. Wenn ich jetzt hier so stehen bleibe, dann kann er mich nicht finden. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. Woo. I heard something over here. Es ist keiner da. Who's here? I got, I got a flashlight and a stick. Äh, haben wir es geschafft? kommt er zurück. Haben wir es geschafft? Ich traue mich nicht dahin zu gehen. Er ist da. Er ist noch da. Okay, geht er jetzt? Oh, mein Monitor blendet. Ich sehe es nicht. Ich glaube, er ist weg. Nein, er ist immer noch da. Ja, willst du denn da die, die ganze Zeit bleiben, oder was? Ähm, ich denke, wir sollten... Hm. Das ist so wonky. Okay, ich, ich denke, wir könnten jetzt eigentlich abhauen. aber es bringt mich ja auch nicht weiter, wenn ich jetzt hier weitergehe, oder? Er findet mich. We are so invisible. Uh. Let's bail. Haut jetzt bloß ab. Ah. Alter. Wait. Turn around. coming. We have to find another way out. Oh, bitte, no. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? <laughs> okay. Into the car. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. are. Ah. Ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll. Ah. Voll, das kann ja was werden, wenn ich jetzt da bin. Ähm, das, das ganze Haus ist doch äh, von dem Typen Video überwacht. Von diesem Frank. Also so oder so, er wird wissen, dass ich in der Nacht jetzt nicht in der Schule war, sondern eben auch dort übernachtet habe, äh, bei Chloe. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich dann so das Richtige ist, was wir hier beide da machen. So süß. <laughs> das erste, was mir angezeigt wird, mach ein Selfie. Na gut, dann machen wir eins. Always remember this moment. Photo Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Mm -hmm. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... since you left, basically. Hmm. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Okay, I need to get dressed now. Ja, und ja, wir gucken mal, was Warren geschrieben hat. <laughs> Okay, Baby. So. Okay, ich denke mal, wir äh, schließen hier den Part. Ne? Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich habe so das Gefühl, dass äh, Frank äh, mich doch in irgendeiner Form erwischen wird und das ist wirklich ein übler Typ. Äh, nichtsdestotrotz, wir schauen einfach mal. Ähm, ich werde äh, so schnell wie möglich natürlich auch diesen Part versuchen hochzuladen. Er muss noch so ein bisschen nachbearbeitet werden. Äh, ich wünsche äh, euch, <laughs> ich wünsche euch auf jeden Fall einen richtig tollen Tag, wie üblich und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!